前天，隔壁的阿婆到我家陪我奶奶看剧喝茶。奶奶到厨房里要准备绿豆糕当成茶点时，突然家里的电话响了。由于阿婆和我家是超过三十年的老邻居，两家时常互串门子，有时候忙不过来，帮忙接个电话也是很正常的事。于是阿婆自然而然地接起了话筒。电话那头是诈骗集团打来的，如往常一样。 是哭声凄厉的宝贝孙子在他们手上，阿婆听得一脸慌张，立刻抛下我家话筒，三步并两步的冲回到他家，与坐在客厅地上一脸茫然的玩着乐高的孙子相拥而哭。这画面很温馨，很感人。但是阿婆，你接的是我家电话啊。